今天我们来探讨一个话题：如果要找工作的话，第一步你要干什么呢？你的反应肯定是那写简历，上传到招聘网站上面去，然后找一些需要的职位，然后到处投，然后坐着等面试啊！别傻了，这样可能会找到一些工作，但可能不一定找到最好的工作，因为百分之八十的好工作并不在招聘网站上面发布，尤其是在职人士的招聘之上。为什么呢？因为老板的思路跟你想的不一样。 我们今天就换个思路想想看，如果你是一个老板，你的职位是怎么发布出去的呢？理解了他们的发布，我们就可以更好的找到这些职位。第一波的职位啊，是通过内部提升的方式来发布的，也就是说，老板倾向于提升全职的、转正兼职的，翻翻以前合作过的人来重用。总之，越是重要的职位，越要控制风险。看到这个人工作，我觉得这是靠谱的。 跟这个人接触过，我知道他是忠诚的，所以其实你的组织里面每天都飞着很多好的职业机会，你的优质的社交圈里面也蕴藏的是机会。说李开复刚进入到微软的时候，就挨个请高管吃午饭，他们谈人生，谈工作，其实也是在为自己刷存在感。有一次开会，他突然收到一封邮件，一看就是来自于在场的一位高管。邮件里说：“你对什么什么职位感兴趣吗？”他马上回复说：“感兴趣啊。” 下一秒，对方就举手提议说：“这个位置，我觉得开复利比较适合。”这就是李开复在微软的第一次重大晋升。当然，讲这个故事不是让你开会玩手机，是要提醒你多跟高层接触，因为他们也在寻求优秀、又忠诚的人。如果内部实在找不到，那么老板就倾向于说：“嗯，我找那些我体验过他的产品和服务的人，因为透过这些产品和服务，我能知道你大概是怎样一个人。” 所以，如果你是设计师，请邮寄出你的作品；如果你是程序员，请带上你的软件；如果你是顾问呢，你要列举你的成功案例。比如说，在超级个体上线以后，我就收到了很多关于讲课、咨询、写书的邀请。这些人跟我素未平生，也许是我的作品让更多人直观地了解到我的能力。进一步来说，在互联网时代，创业失败了，项目失败了，可不可怕？其实不可怕。 关键是在做的过程中间，你让外界充分的理解和认识到了你的能力，这样大家就愿意给你下一次机会。你多做几次，就很难不成功。糟糕的情况可能是你一直在平平庸庸的做着不出错的事情，拿不出一个阶段性的里程碑，这样这些作品的机会就留给别人了。所以，第二，很大部分的优质机会啊，从这一层也找到了别人。如果我连我想要的职位上面好的作品都找不到， 那我又该怎么办呢？那第三步就是我希望我信任的人推荐给我，我愿意找到那些我信任的、有专业鉴别能力的人。对于求职者来说，找到那些你目标公司里面工作的人，找到专业圈子里面说得上话的人，让他们帮你推荐递一下简历，机会就会大的很多。在去年在行最火的那段时间，我和季春山聊天的时候，他就说他很早就意识到社交在招聘中间的作用。 所以在行不仅提供的是知识服务，关键也是找到一个链接你想见的人的机会。很多时候啊，和行家聊着聊着，如果你真的优秀，对方就会问你说：“哎，你有没有想过去什么什么什么地方做什么什么项目啊？”这背后面其实就是一个机会。优秀的人人人爱，推荐个朋友也是一种社交货币嘛。但是，请你千万不要一上来就提出求职需求，因为直接要求求职啊，正是在释放一个。 我是屌丝，我没人要的社交信号。我自己约见的时候呢，很多人希望成为咨询师、培训师，或者自己想做一些知识产品，或者是教育方面的创业，都会约我见面。一聊下来，如果真的合适，即使自己的公司不要，也可以推荐给身边很多做教育的朋友啊，或者是做投资的朋友。还有三个朋友也拿到了投资，我也替他们高兴。所以很多的好职位在第三步也就被分发出去了。实在找不到。 老板才会把这个社交需求啊提交给猎头或者是人力资源，那么他们开始在各大招聘网站、在人才库里面搜索发招聘启事。这个时候，你通过搜索才能找到那个职位。想想看，一个好职位啊，通过了内部提拔、亲身体验、熟人举荐，最后才会开始向外公开招聘。到这个时候，真正好的职位已经不多，这些职位再从千人一面的简历中间再筛一遍。 那能找到你，真是前世修来的福分。如果这样都找不到，没办法，巴拉巴拉那些主动投过来的简历吧。讲到这，我估计你明白，盲目的向所有企业发简历这种行为，找到好工作的机会是有多么的小了吧？我把这幅图放到了文章中间，你可以清晰的看到求职者的思路和老板发布职位的思路是几乎完全相反的。那么这个图给我们什么启发呢？ 第一个就是要选对路径，你发现啊，普通人的求职路径正好跟好职位的招人路径完全相悖。当你选对路径的时候，你就几乎已经跑赢了百分之八十的人。大部分的胜利都是心智模式的胜利。第二个呢是写简历，但是没有必要投简历。一个职业发展不错的人呢，应该时时刻刻拿出简历。 定期在社交媒体和猎头那个地方更新简历，但是却很少直接通过投简历来求职，因为他已经在前面三轮的人脉背书、靠作品和靠组织背书中间被挑选走。所以你经常听到一些牛人说：“我从大学毕业以后就没投过简历，因为根本就没必要。”他们走的就不是这条路。第三，认真做事儿，好好做人。功不唐捐，功不唐捐是《法华经》里面的一句话。 意思说呀，你的功业是不会白白的被捐掉的，他会用一种你不能理解的方式重新回到你身上。在一个到处互联、输入与回馈都更快、优秀的个体很难被埋没的超级个体时代，现代人似乎比古代人更容易理解这句话里面的智慧。最好的求职策略反而是认真做事儿、好好做人、持续的让世界看见你的才华。好，今天的每日回顾。 老板的招人路径和你的求职路径到底有什么不同？各自要经过哪些路径来发布呢？为什么说只要求职路径合适，就跑赢了百分之八十的人？即使你知道这个路径，为什么你还是不一定能够真的去实践？差距到底在哪里？今天的每日践行：当你看清楚了职位发布的底层逻辑，你是不是能重新看到很多新的职业机会？ 你有哪些求职和招人的例子、心得，能跟大家分享吗？欢迎你在图文区留下你的评论。